Magandang umaga. Narito ang 24-hour public weather forecast sa inisyo ng pag-asa ngayong October 21, 2021 ngayong 4 a.m. Kasalukuyang pa rin nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone or ITCC sa Visayas at sa Mindanao. Para naman sa forecast weather conditions, ang area ng Batanes at Babuyan Islands ay maaaring makaranas ng partly cloudy to cloudy sky sa may mga isolated na light rains, ito ay dulot pa rin ng northeasterly surface wind flow. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng ating bansa ay maring makaranas ng partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated na rain showers at thunderstorms, ito ay dulot naman ng ITCC at ang mga localized thunderstorms. Para naman sa ating forecast wind and coastal water conditions, ang northern Luzon ang wind speed ay moderate, ang wind direction ay northeast, ang coastal waters ay moderate na may pag-alo na 1.2 hanggang 2.5 meters. Para sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ang wind speed ay light to moderate at ang wind direction ay northeast. Ang coastal waters ay light to moderate na may pag alon na 0.6 hanggang 2.1 meters. Ang haring araw ay sisikat ngayon sa ganap na 5.49 ng umaga at ito ay lulubog ngayong hapon sa ganap na 5.33 at ang ating moonrise mamayang gabi ay sa ganap na 6.06 at ito ay lulubog bukas sa umaga sa ganap na 6.07. Para sa pinakalita sa weather update ay huwag kalimutang i-follow at i-like ang DOST Pag-asa official Facebook page.